Waouh, ça va être ridicule. Off, clap, pouf, ça c'est bon, c'est dans la boîte. Allons-y sans stresser. Alors, la première question que vous devez vous poser quand vous voyez ça, c'est qu'est-ce qu'il va nous faire euh, je vais vous répondre. Ce que je vais vous, je vais vous jouer, parce qu'il s'agit surtout de musique, je vais vous jouer euh, les cahiers A, C et D euh, des domaines de Boulez. la deuxième question qui, doit vous passer par l'esprit, du coup, c'est pourquoi un bateau ce à quoi je vous répondrai que je, n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, parce qu'on a quand même un timing serré. Mais vu que je suis bon prince, j'ai ici un texte tiré d'un bouquin pas très connu qui, qui, ma foi, devrait vous évoquer quelque chose. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui t'accompagnent, tant les oiseaux que le bétail, les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent, qu'ils soient féconds et se multiplient dans leur nouveau domaine. ¡Gracias! je suis censé, je suis censé euh, saluer et applaudir après ça. Eh bien, C'est pas beau.